စေပပဒချိုမီချိုကောရီလောအိုဒချိုဖိုကလူဒူတီတဖာချိုတရတရမှုဒချိုပေါ်မှာတပ်ဖုလဟီလောသနနောတဖာတတုထောလမီဟုတာဖလားဒေါ်တတုထောသောတဖာဒေါ်လနိမေညာပမီတလောတခါလပကူဝတဲ့ပဖုမတကူတလတပညုဖောတဲ့တခါခောဖောက်ခုဒီအမီတထုထိုးခဲ့တော့ချိုပုတိတဖာဒီတော့ကဆုမပတိနောဖာတလောတိလောစေဂုကလစမလပွေအဝဲတိတတုတမူလာတဖာ ဒေါ်စောတလဲမောက်ကြီးထဟခုဘုံမနီလောစင်ဖဘဒိုချိုတလူမဆချိုပုတဖာအနိဒီသကလာယေကထုကနီလောချိုဖို့အနော်ကြီးဘူးထော့တပုခိပုခခဒွန်နီဝဒမစကောတာကလောမီတမီတမစကလောတာအပူနီလောချိုဖို့တစီခုမလာကရလုဘကုသေးလောစောတာတက်လေတဖာနီလောပပချိုဖို့နော်ကြီးအနိဒီဝေအူကအဒီအပ်လဖဲမီနီဆိုတာကောဆေအပူနီလော ဒေါပစီတုပလက်တနီကောနိမီဝဒတလအာနိဒီခွေကီယာခောကကွေဒေါ်လာနီနော်ဘာသာမိမတကဟီလကလုစီဝနီလေကလုစီတိတဖမိဟေဖလေဒေါ်တကဘစုကာအိုဒီလေပစေအတဟနီတော့အတဟထောတဖကပပွဲသူလောတာနီလောဒီပစီတာတုကလုစီအတပွဲသူလောတာနီမိဝဒတယူယူဖိုနီလောကလုစီလဟဲနီလောတဖနီ လောဝဲဒါလကဘပွဲသူဝဲဒါကလုစီလာဟာထောတဖာနီလောမင်းနီဆိုရာသက်စာတဘလက်ခုတိစီဝဲဒါလတိုင်အီမီကောဆက်ခုနလဒူအိုထောတဘလက်တဖာအမူဝဒါလကေဟီလောကလုစီတဖာစုပတုကျိုးတဖာခေါဖလိုခုသွဲမီတမီကလုစီအူကတဖာနီလောတောက်ကီနောတခောပကျိုးကလုစီတဖာအတကီဟဲဝဲဒါလကောဆက်မင်းနီဆိုရာယစီမလာကီယာကလုစီတနောဟဲဝလ US ကောဆက်ဖို့ဒူ တစီခုမလာကရကလစေအဂတ်နောဟေဝဒါလလဟောကွာပူဒီမီဟီတစီလခခုခုသွဲလပခုစေကောဒတဟီနိကမလတဘာတာခီစီလူမလာကရနီလောဒေါကလစေအဂတ်တဖဟေဝဒါလတမလီခိခစီလဘောင်းလတတုထောတတုကလေတဖအောကောဒေါတာလောဂတ်တဖခီမလာကရနီလောကလုစီလဟေခေါပလိုတာလော့တဖိုင်နီဥဒတာတုတာတောတပပနော့တဖလကပတာစုကောဒီလနီလော ပကုတအီလကက်တဂရီကိုဖန်ဒီနလောပချိုကောရီကုတေလောဆောဝက်ကလိုဒိုနီကီစီလစုကဝတ်တဖတ်တဲ့ယစီနွိမလာကရဝန်လောတာဝဲနေခေါပညမြဝဲကလိုစီလစေဖောပတုချိုစုကဝတ်တဒေါ်လာနီဒိုနီကီတဲ့ယစီနွိဆေဝန်လောပဒိုနီစိကောကလိုစီလအတုဆမဆလလဆောဆောချိုဖူလအမလိုအဂလီကလိုမီဒမီ MLL ချိုဖူနော်ဒဂါဆစ်စူတာလူပါခေါနီလော ဒီနေတော့အခဲဤပတိညာဘလကလုစစ်တဖဟေဝဖဲလက်ဘာသာတကပါစုကောလကလေဒီလက်ကလုစစ်တလဘူးလစေလူဘူးတပူခီစီယမ်လာကရခခနိကပတာစုကောလချိုတတုထောဘောထောတတုကလေလက်တော့ဤဒီကမလက်တော့ဤတဖတာအော်တာအော်တာတကလေတော့ဘတ်ဝကူသေးတာတကလေတဖကောနိလောတာကဒိုလပပတိညာစိကောလကလုစေလတသူအောလတတုထောအတတုကလေလက်တော့ဤကောနိ တဟေဝလဂျင်နရယ်ဖွန်ပါနီလောကလိုဆဲလာအိုတီနူစီယမ်လာကီယနေပကိုအော်လဂျင်နရယ်ဖွန်လပစုကာအော်လခေတီတစီခီတောကုသေးတာသုလုံးနဲ့လုံးမပွားကောနီလောပချိုးပေါ်မှာတဖို့တဖာမီတလူတို့ပွေတို့အဒုကတဒေါပစုကာကလိုဆေအာကတစီကောနီလောစစ်တုပဂျင်နရယ်ဖွန်ခိုစီမ်လာကီယဘတစုကာအော်လလာလေဒေါ်တာနေဒူနေဖို့ benefit တဖာနီလော တလဘူးလစီလပတအုံမူပူမီအာထောထက်တဆေပိုဒလနေဒူအိုထောတာဆောတလေဒူမနီလောပစုကစီစကကိုဖိုလချိုတာသူထောတဖအတလက်တရီတာကိုသမ်လာကရပစုကစီအဂူကလချိုတာဖီတမတရတက်လေတဖကိုဒီအမီတဝိစုဒေါစကခွိမလာကရဒေါစီအိုတီခုံလာကရနေကပတာစုကလတာသူထောဘောထောတာတုကလေတဖကိုတပေါ်တာလောတဖကို ဒေါ်တာဆော့ထွဲကျိုးတက်လပုလက်စီအကူကတဖာကောနီလောပချိုကောရီဝဒအတလပုလက်စီနေမီဝဲသဖောခေါမလာကီယာလက်စစ်တူပါကလာနီလောကျိုနီလက်ခိတနီယောကိုပချိုစေတက်လပုလက်စီဘတာထုတ်တော်တရခဝဲလကအားထောဝဲမီလတာပွေကလီအားထောဝဲလလာလဲတနစ်လူနေဖို့ benefit ဒေါ်တာပေါ်တာလော့တဖဒေါ်တာအဘူးအလဲကတဖာနီလော တာအဝဲနိမိဝဲကလုစေတကေကောတဖလစိန်ဖောပတုချိုပသိကလေတော့ဘွာရှိကလဝဲကိုနိတဲ့နီလောဖဲလာယူသစီတော့ခီတိုခီစီခီနီနီနေကျိုစစ်တုပါလခိဒနီယောစေအတဟဲနီတော့အတဟာထောလဲဥဒတပွေသူလူတာတခါကပတာပါကပကလောခေါပလို Board of Education ပစချုကမီဒီခုကလတပနီလောလဲနီလောကွာ spps.org/budget ပွားရတဲ့နီလငကတိညာအထောက်တာဂီတာကလိုဝနေတကေ